Iazko iraiaren bian izan den desalojoa eta ura salatzeko egindako elkarretaratze baten arira, poliziek karga bortitzak egin eta sei pertsona atxilotu zituzten beste hainbat zauritu eta identifikatzeaz gain. Martxoaren amabostean epaituak izango dira. Eta hiru urte eta beratzi hilabetekoa da haietako bostentzako gartzela zigor eskaera. Eta bi urtekoa segarrenaren tzat. Azken urte eta hilabetetan bizitzen ari garen ofentsiba ekonomiko eta politikoaren testu inguruan okupaziorako aukera ere erasotua izaten ari da. Desalojoari loturiko isunek eta prozesu judizial honek asmargia dute. Espazioen gaineko langile kontrola eta bere fentsa deusestatzen. Jabego pribatuari antolakuntza zaurre egitera usartzen den edonor beldurez mantentzearekin batera. Burgesiaren gandik eta bere alderdien gandik independentzia zantolatzeko ezinbestekoak zaizkigu azpiegitura hauek eta beraz, hil alabizikoa zaigu espazio, espazioan defentsarako aukera kanditu eta errepresioari erantzutea. Hortaz, auziperatuei elkartasuna adierazi eta espazioen defentsaren aurkako eraso hau salatzeko epaiketa du egunean bertan. Goizeko deratzi terditan, epaitegien aurrean egingo dugu elkarretaratzera, bertaratzera dei egiten dugu. Auziperatuei elkartasuna, espazioen defentsari epaiketarik ez.